Módulo Académico de Aprendizaje, Teoría General de Sistemas, Unidad Didáctica 1, Enfoque Sistémico. Esta unidad didáctica le brinda herramientas básicas para que pueda diferenciar los conceptos estructurales de la teoría general de sistemas. Esta conceptualización, clasificación y caracterización de un sistema aportará la fundamentación teórica para que en el desarrollo de los contenidos pueda desarrollar actividades complejas con respecto a la resolución de problemas a través de análisis sistémico. Los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera, denominada Confrontando mi Saber, que pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. La segunda actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada conceptualizando y caracterizando un sistema que aborda los aspectos específicos de la temática del módulo y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. Es importante que realice las lecturas y consulte cada uno de los recursos educativos digitales que están disponibles en la plataforma para que tenga una mayor apropiación conceptual durante esta unidad, cuyo elemento de competencia gira en torno a la caracterización de la dimensión de la teoría general de sistemas como enfoque metodológico del conocimiento.